Анастасия. Спасибо вам большое за то, что приняли мое приглашение. Здравейте, Анастасия. Благодаря ви много за това, че приехте е моята покана за този втори разговор. Помня, че първият ни разговор беше свързан с връзките на Путин с руските организирани престъпни групи. Говорихме и за вашия филм «Путин и мафията». От ваше интервю разбирам, че филма ви е бил цензуриран от немския канал CDF А, моля ви да разкажете повече по този въпрос. Правилно ли съм разбрал, че става дума за цензура на филма Путин и мафията? Там было как, а, его анонсировали на, а, его показ анонсировали в prime time в престижной программе CDF, программа «Панорама». И буквально в день показа он исчез из сетки вещания, и там оказался другой фильм о Путине. Uh, который, ну, называется Путин царь, но там не было никакой организованной преступности. Э, и, э, наверное, они думали, что никто не заметит, но в итоге зрители подняли шум э, в соцсетях, звонили на телеканал. И, в конце концов, они фильм показали на канале CDF Info. И, и вроде бы вопрос закрыт, но на самом деле это другой канал, который, ну, какое-то приложение, он такой Э, маленькие для, для интеллектуалов, что ли. Вот так. Ну и э, фильм, в принципе, был короче, чем эм, а, он был в других странах показан. Э, и это телеканал выбирал, что именно сократить, хотя мы были там вынуждены согласиться, но, в общем-то, очень такие громкие самые моменты получилось убрать. И какво точно решиха это извадат от фильма а, а вот такое знаменитое испанское досье э, русской мафии, которому я посвятила много э, работы. Там на Майорке арестовали э, такого Геннадия Петрова, который в Петербурге был известен как преступный авторитет, и, выяснилось, что он ну, по телефону занимался <laughs> назначениями в российское правительство. Путин тоже там его упоминает как король. И э, вот почему боксер без известного э, места работы оказывается акционером Банка друзей Путина и занимается назначениями. Вот это тема будущего. Но формально в Испании оправдали не самого Петрова, который по-прежнему в розыске, а его э, значит, сотрудников. Причем оправдали даже тех, кто признался в отмывании денег. Э, основываясь на данные из ФСБ. Вот это не шутка, это можно почитать в приговоре, что значит, ФСБ сообщает испанскому суду, что ну, подсудим невиновный в России. И, кстати, это перекликается с делом Мюллера, на мой взгляд. Очень сложно э, доказывать такие э, трансграничные преступления, когда одна страна, например, Россия, ее правосудие не сотрудничает, а наоборот защищает э, всячески вот, подозреваемых. Аз следа внимателно вашите публикации и се старая да гледам и видео интервютата ви. Филмът ви и вашата дейност като журналист разказва достатъчно за връзките на руския президент Путин с руската мафия, с руските ОПГ, но в контекста на разследването на специален прокурор Мълър по отношение на така наречената руска следа, какво може да кажете за връзките на руската мафия с а, предизборния щаб на американския президент Доналд Тръмп? А, напрямую отчет Мюллера, который, кстати говоря, секретный, поэтому, в принципе, мы не знаем, что там. Не знаем самого про расказ. Э, да-да-да, э, но э, я думаю, что эти связи там тоже изучались, потому что э, уже заявлено что был намечен допрос в Конгрессе такого Феликса Саттера, урожденного Шеферовского, который э, был помощником Трампа. И э, он долго, кстати говоря, э, Трамп это скрывал, а с другой стороны, этот вот человек скрывал, что у него был приговор за брокерский, брокерское мошенничество. Ну, он там пошел на сотрудничество с ФБР, и в итоге он оказался чист, как белая голубка, работал с Трампом, и потом Э, в общем, все это пытались скрывать. Так вот, этот, э, э, эти показания Саттера отложены до выяснения неких деталей из отчета Мюллера. Вот это уже появилось в прессе. А, то есть, скорее всего, там что-то такое изучалось. Вот, например, господин Агаларов, это российский олигарх, который устраивал конкурсы красоты с Трампом, и э, ну, в свое время, когда это было, в 2013 году, Трамп даже <laughs> говорил, что ему удалось как-то вот прямо или, э, или косвенно там пообщаться с Путиным. Ну, возможно, это было по телефону э, через вот этого Агаларова. А вот этот Агаларов, у меня есть три источника, которые говорят о том, что он дружил ну, с Михасем, лидером солнцевской группировки, и это выглядит достоверно. Этому Михасю Путин подарил часы, есть его подпись, там документы. А, вот. А было известно, что Мюллер не смог допросить сына Агаларова, поэтому а, почему еще, мне кажется, вот э, Трампа, так сказать, э, очистили <laughs> на самом деле еще было бы интересно понять вообще возможности Мюллера. Конечно, если кто-то, там, такой как Феликс Саттер или, может быть, Пол Манафорт взяли и признались, вы знаете, у нас вот были дела с русскими, и мы попросили их еще помочь там с выборами, то вот, может быть, на это был расчет. Но, понятное дело, э, никто в таком признаваться не собирается ни с одной, ни с другой стороны. А вот, например, Агаларов, э, младший, он вообще отменил свои гастроли в США, когда <laughs> стало известно, что Миллер его собирается допросить. Поэтому что-то такое там изучалось, и, и почему? Э, потому что Трамп, ну, еще с 80-х годов, оказывается, активно сотрудничал с представителями э, русской диаспоры в США. Они, э, ну, там есть люди, вот, которые, э, такой, знаете, профиль, закончил МГИМО, э, эмигрировал, значит, в Нью-Йорк по, по еврейской линии без денег. Потом вдруг открывает магазин на, на Пятой авеню, начинает сотрудничать человек с Трампом. Понятное дело, возникли подозрения в связях вот этих людей со спецслужбами, с одной стороны, там есть обвинения в связях с преступностью вот инвесторов в здание Трампа. Он, конечно, может сказать, что ничего не знал, но их было реально очень <laughs> много. Вие намеквате за покупка на имоти в а, Трамп Тауэр, в кулата на Трамп от представителей на групировката солнцевские, така ли? Да, да, там такой Давид Богатин поселился. Там была даже штаб-квартира организации Тайванчика, который ну, с Солнцевскими тоже имел а, отношение а, поэтому ну, возникли подозр- подозрения, что в какой-то момент, вот, э, поскольку русская мафия она связана со спецслужбами, то они как-то и, и договорились, и, э, и э, там, с моей точки зрения, это даже это даже хуже, чем ну, какие-то хакерские атаки, вот такое вот влияние, там, тролли и все такое. Конечно, они повлияли, и невозможно измерить насколько. Но, с другой стороны, Трамп это был ну, наверное, единственный кандидат в президенты, который активно ездил в Москву не только из-за конкурса красоты. До этого он пытался открыть, э, по-моему, шесть раз Trump Tower. А, встречался там с властями. А с другой стороны, в Нью-Йорке у него тоже было все в порядке вот с этими советскими иммигрантами. Имате предвид така наречената група Брайтън Бич, така ли? Да, да, вот эти знаменитые ну, мафиози с Брайтон-Бич, о а, них и в России была снята комедия в 90-е, э, потому что э, полностью <laughs> это было скрыть невозможно. Там были посадки, убийства. Вот в розыск, кстати, тот же самый Мюллер объявлял в розыск а, там знаменитых ну, еще советских выходцев, из них многие из Украины на самом деле были. Э, вот Мюллер их, э, знаменитого Могилевича Мюллер объявил в розыск э, в свое время. Вот эти все, <laughs> все люди, они в Нью-Йорке, по крайней мере, финансово, есть такие подозрения, были связаны с проектами Трампа. Вот на Феликс Саттер, которого я упомянула, против него был подан гражданский иск о том, что он пытался вкладывать грязные деньги в Трамп Тауэр уже в строительство в Москве. и потом будет идти расследование. Има още една много интересна сюжетна линия. За нея говори вашия колега Юрий Фелштински. Става дума за известната личност Дмитрий Саймс. Саймс е директната връзка с щаба на Тръмп, също така той с връзката с Мария Бутина – Саймс и неговия център Никсън беше мястото, където Тръмп произнесе своята първа предизборна реч, на която заговори за необходимостта от сближаване между Съединените щати и Руската федерация. Може ли да кажете нещо повече за Саймс? а сами именно нет. Я, я, конечно, читала расследование э, Фельштинского, а, но вот я больше занималась Бутиной, потому что там, там у меня был какой-то эксклюзив, э, на самом деле, из Испании. А, вот э, ну, Бутина представляла Торшина а, в США. Это было... <laughs> Сначала это было забавно, потому что она пыталась... За нашите зрители, няколко думи за Торшин. Кой е а, этот человек, который переходил, э, значит, из банковского сектора, э, заместитель правления Центробанка, потом в сенаторы, и, э, ну, то есть в 90-м был в банке, потом стал сенатором, потом обратно стал в банке. И как... Виш функционер на Единна Россия с одной стороны, он высший функционер э, партии Путина, Единой России, а с другой стороны, он оказался членом ну, таганской преступной группировки. Это, это не шутки. Его в Испании хотели арестовать, потому что там поставили на прослушку бандитов, и которые разговаривали с Торшином, и они вот э, а, обсуждали, как деньги, полученные от, от рейдерского захвата в Москве, у универмага Москва, как они будут вкладывать в гостиницу в Испании, которую подбирал Торшин. Вот э, там, э, кстати, в отличие от э, дела э, Петрова, там каких-то Тамбовских, уже есть обвинительный приговор. Это все а, материалы суда. Это не, никто никого не оправдал. Просто <laughs> Торшин, э, как его предупредили, что его собираются арестовать, ну и он перестал ездить в Испанию. Но это, конечно, потрясающе, что вот такой человек, он, э, оказывается, связан с мафией. И на Майорке он, э, э, там была какая-то сходка воров в законе вот его а, значит, гостиницы, которую они в итоге <laughs> купили на, на непосильно нажитые деньги. И там был один тоже одесский такой джентльмен, который сейчас в Крыму, а, он, ну, такой Евгений Двойскин, он тоже в свое время прошел через э, США, его оттуда все-таки выгнали, <laughs> были там значит, к нему претензии, ну, он оспаривал. Э, всегда такие люди говорят, ой, я, я сам уехал. Ну, просто к начала <laughs> интересоваться э, прокуратура. Э, сейчас он, допустим, в Крыму осел, но тоже, вы понимаете, эта связь с Одессой и с, с какими-то иммигрантами вот просматривается, если говорить о мафии конкретно. А, а Бутина, э, посмотрим еще на ее приговор, хотя она уже призналась там, э, в налаживании неких, э, значит, бэк-ченнелс, то есть неформальных контактах э, с Путиным, по улучшению отношений с Россией. Эм, э, надо сказать, что русские не всегда понимают, а в чем здесь криминал. Но э, с точки зрения США криминал в том, что такие вещи должны, ну, никаких бэк-ченнелс быть не должно, в этом участвует э, Конгресс, правительство, эксперты в определении внешней политики. Още един въпрос имах Саймс също така е свързван и с срещата, която се е състояла в Тръмп Тауър. На тази среща присъстват Джаред Кушнер, Тръмп Джуниор. Можете ли да кажете нещо повече за тази среща с адвокат Веселницкая, която също така е свързвана и с групировката Солнцевские? Правилно ли е свързвана много тясно с Солнцевские? Э, <laughs> солнцевской группировки. Э, да, ну сама встреча в итоге всплыла, вот э, даже в имейлах они там, она а, некий компромат на Клинтон собиралась передавать. Также, по всей видимости, она лоббировала ну, вот, ну, либо отмен, либо списка Магнитского, либо какое-то вмешательство. Там же было дело по отмыванию денег а, вот укра... Э, в США части денег, украденных из бюджета по схеме, которую раскрыл Сергей Магнитский. Э, вот с другой стороны, в, в, в этой же схеме бенефициаром оказался Владимир Путин. Это не мои э, какие-то измышления, это расследование э, консорциума э, журналистов э, ОССРП о том, что часть денег пошла на счета Ралдугина. И насколько мне известно, правоохранительные органы там в Европе это тоже изучают общем, есть такая схема. И будь, э, вот эта вот Весельницкая, э, ее <laughs> значит, как-то там а, пытается ей э, расследованию помешать. Можно сказать, вот с точки зрения там западного человека, это может быть интересы частных лиц. Но в России, вот как ни странно, все такие какие-то частные интересы все равно упираются в правительство и в Путина. То есть, с одной стороны, это ну, не очень законно вот, э, вот такие бэк-ченнелс, а с другой стороны возникли подозрения, что, что это все как-то согласовывалось с Кремлем. Но э, если вообще говорить э, о солнцевских, то они, вот, <sighs> согласно там, двум моим источникам и статьям, которые я опубликовала, <laughs> собирались в Трамп Тауэр участвовать а конкретно такой Михась и Аверин. Казалось бы, что им там делать, но э, они действительно как я уже говорила, у Михася есть э, часы от Путина, и э, он, <laughs> как э, такие, знаете, silent partners, Э, такие, ну, через, естественно, они участвуют вот не напрямую, как он там, значит, Сергей Михайлов, а через э, разные офшоры. И поэтому это выглядит очень э, достоверным. С одной стороны, у них возникли связи на Брайтон-Бич, и, пользуясь теми же самыми значит, каналами, он пытался в Москве строить эту Трамп Тауэр. Причем сам Трамп, в общем-то, врал, он говорил, что во время его кампании это все прекратилось. В итоге потом всплыли уже документы. Хорошо, это был протокол о намерениях, но тем не менее а, э, он э, подписывался вот уже в момент начала президентской кампании, это был конфликт интересов. И последний вопрос а, В своем расследовании специальный прокурор Мълър не установява така наречения колюжен. Какво мислите? Какво означава това? Има ли колюжен или няма? Эм, вот я бы <laughs> хотела... Не знаю на русском, как э, перевести collusion. А, collusion – это сговор. Сговор, да, сговор. Э, Э, э, с целью а, повлиять на выборы. У меня вопросы к тому, какими возможностями располагает или не располагает Мюллер. Если говорить про мафию, о которой мы тут э, говорили с Брайтон-Бич, да, выданы ордера на арест, но они все живут в Москве прекрасно, и там их никто не беспокоит, эти люди. А, мы, я еще являюсь участником группы по борьбе с трансграничной коррупцией гражданского форума ЕС Россия. Мы организовывали круглый стол Евразии европейских прокуроров вот, с представителями общественности, именно ставя вот этот вопрос, а что вообще делать, э, как проводить расследование вот каких-то дел, где, ну, грубо говоря, половина доказательств по другую сторону границы и конкретно в России. И это, на самом деле, задача нерешаемая. Поэтому вот что касается расследования Мюллера, вы, наверное, помните, что он эм, по-моему, 27, ну, очень много конкретных людей с э, фамилиями, именами, отчествами э, установил, которые занимались хакерскими атаками в США. И что дальше? А дальше даже, кстати говоря, конфиденциальные документы, которые были чем-то переданы в Россию, видимо, надеялись их как-то там сотрудничать, их арестуют. Ничего такого не произошло, но <laughs> всплыли э, уже в, в соцсетях, э, э причем в таком ключе оттуда было выбрано что-то, чтобы опозорить расследование Мюллера. Дескать, посмотрите, он ничего не нашел, даже не полное их, э, не, э, не, не полный их набор, который был прислан. Э, вот, поэтому, мне кажется, ну, в рамках своих полномочий <laughs> Мюллер а, не смог достоверно установить этот сговор, этот коллюжен, никто в нем не признался. Но это Э, очень серьезного уровня расследования. Мне кажется, нормально, что журналисты в нем будут продолжать участвовать, э, там, конгрессмены, как-то давить э, все-таки ну, и на Россию, на источники. Ще се съгласите ли, ако кажа, че специален прокурор Мълър не успя да установи Калюжен, защото Руската федерация не му оказа съдействие? Да, не то, что не успел, а не смог и, возможно, не сможет. Вот я приводила пример, он собирался допросить Эмина Агаларова, э, такого известного русского контакта э, Трампа. И это ему не удалось, насколько я понимаю. Э, вот. Возможно, будут... Э, на самом деле идут другие расследования по поводу возможных злоупотреблений вот в Трамп Organization, э, там, Трамп Тауэр и так далее. И надо еще на это посмотреть. Окей, okay. Э, спасибо большое, Анастасия. Я понимаю, что вы собираетесь в дорогу. Хорошего вам, вам пути, успехов и скоро увидимся опять. Спасибо. Спасибо. Большое. Удачи и хорошего настроения, как <laughs> говорит Матвей. <laughs> Да, да, <laughs> да. Вы держитесь там.